sal o'zi pul topgan kishi bo'ladida sal puli yo'q sal nima bo'lgan o'rtoqlarini sinfdoshlarini nima qiladi mensimaslik pastga urishlik a bu nima ham qilib berardi deydida qo'lidan nima ham kelar edi bitta osh qilib berolmayaptiyu bu bunaqa qilib beradimi deb mazhara qilishlik deydi munofiqlarni bitta alomati bor o'sha e, hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zamonasida avvalda iymon keltirgan sahobalar endi islom yoyilishni boshlaganda munofiqlar mushriklar musulmonlar o'tib qolsa iymon keltirganlar o'tib qolsa bir birlariga qarab iymon ishora qilardi qaranglar go'yoki bir aybdorlar kelayotganda chunki ular zo'r iymon keltirganlar pastli maqomda edida go'yoki aslida o'sha paytda hazrati bilol roziyallohu anhuni hazrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu yusufullohgamikin sotib olgan shunda uni egasi umayya mushrik hazrati abu bakr roziyallohu anhuga istehzo qarash qilganda mana shunaqangi qilib mensimasdan hazrati abu bakr roziyallohu anhuni mensimasdan turib ey abu bakr san adashding savdo ham qilmaganlarda qancha desa shuncha yuz sillo degan bo'lsa yuz silloga shunday olib qo'ydilar talashib tortishmadi ham ellik beraman yoki muncha beraman yoki buncha ham beraman demadilarda narxi qancha dedi yuz sillo dedi yuz silloga olib qo'ydi mana shundaqangi mana shu til ofatidagi kelgan istehzo bilan Hazrat abu bakr roziyallohu anhuga umayya qarab turib kulib tur. ey abu bakr sen adashding Men buni o'zi bir o'n tillomi shunaqaga olgan edim arzimagan tillolarga berib yorardim deganda Hazrat abu bakr roziyallohu anhu o'zini ustidan kulib tur. ey umayya san adashding agar 1000 tillo deganingda men buni berardim degan ekan nima uchun deb degan savol bo'lsa Hazrat abu bakr roziyallohu anhu aytgan ekanlarki buni qalbidagi iymonini narqi yo'q degan ekan